अस्सलाम मिलीनर मिलीनर क्रिकेट का मबनी है 2D है इसको ओरिजिनली मैंने 15-16 साल पहले बनाया था 50 मिलियन प्लस लोग इसको खेल चुके हैं खेल सकते हो ऐसी गेम इसमें मैंने वो एलिमेंट्स डाले हैं that make it really successful topic क्या है क्रिकेट फिर उसके बाद क्या है गेम प्लेबिलिटी कैसी है कि पहली अटेम्प्ट के अलावा क्योंकि पहली में आपको यार कंट्री सेट करनी पड़ती है खुद की दुश्मन प्लेयर की वगैरह Thank you.